заттын ар кандай агрегаттык абалында бөлүкчөлөрдүн түзүлүшүн жана кыймылын карап көрөбүз катуу заттарда атомдор же молекулалар бири биринен белгилүү аралыкта иреттүү тизилген бөлчүкчөлөрдүн мындай жайгашуусу узак аралыктагы тартип деп аталат бөлчүкчөлөр өздөрү үзгүлтүксүз термелүү кыймылда болушат да термелүү тегиздиктери башаламан жайгашкан суюктуктарда аралыктагы тартип бузулат кээ бир молекулалар абдан тыгыз жайгашкан торчолорду пайда кылышат бул торчолордо молекулалар термелүү кыймылда болушат бул учурда башка молекулалар баш аламан алдыга кыймыл жасашат бөлүкчөлөрдүн мындай жайгашуусу кыска аралыктагы тартип деп аталат газдарда эч кандай тартип жок ар кандай тартип толук баш аламандык деп алмаштырылат газдын атомдары J молекулалары баш аламан ылдамга кыймыл жасашат температуранын жогорулашы менен бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгы бардык агрегаттык абалда жогоруйт